Hola, soy Javier Mirada de Federación Agraria. Este, me parece muy interesante las reuniones que tuvimos hoy representando al CAP, eh, desde ya defendiendo al pequeño productor e intercambiando conversaciones con distintos grupos de, la zona, de gente con, diferentes problemáticas de la zona.